жыл орнына екі ай жазасын толық өтемеген атышулы экс шенеуніктер қазақстанда түрлі қылмыс жасап сотталса да мерзімінен бұрын шартты түрде босап шығатын шенеуніктердің ісі халықтың жадында сақталары хақ әсіресе талай жылға сотталып артынша екі ай өтпей ақ босап шыққандары жетерлік қазіргі әңгімелейтініміз халқымыздың байлығын сүлікше сорып жатқан тоймайтын жалмауыз жемқор шенеуніктер жайында болмақ ассалаумағалейкум армысыздар құрметті ағайын эфирде қазақ кезет ютуб арнасы және оның жүргізушісі мен абзал ғаппас ютуб арнамызға тіркеліп лайк белгісін аямай лайықты басып жақсы пікір қалдырып қоңыраушаны соғуды ұмытпайық ал ендеше кеттік біз бастаймыз айта кетейік ұлттық экономика экс министрі қуандық Бешімбаев 2018 жылдың наурызында 10 жылға баспостанығынан бостандығынан айырылған ол пара және ақша жымқыру істерінде айыпты деп танылған болатын Бешенбаевтың сот ісі айдан аса уақытқа созылды онымен бірге бұл істе 22 адам сотқа тартылған олар бәйтерек Development акционерлік қоғам экс қызметкерлері кәсіпкерлер және құрылыс компанияларының өкілдері болатын оны мерзімінен бұрын босату туралы шешім шығарған шымкент қалалық абай аудандық соты артынша бұл қаулыны былай деп түсіндірген шымкент қалалық ішкі істер министрі қылмыстық атқару жүйесі комитеті мекемесінде сот үкімімен жазасын өтеп жатқан бишімбаев шартты түрде мерзімінен бұрын босату туралы өтініш жазды қылмыстық кодекстің бұл бабына үңілсек онда былай деп жазылған бас бостандығын шектеуді немесе бас бостандығынан айыруды өтеп жатқан адам осы баптың үшінші төртінші және бесінші бөліктерінде көрсетілген мерзімдерді іс жүзінде өтегеннен кейін қылмысымен келтірілген залалды толық өтеген және ол жазаны өтеудің белгіленген тәртібін қаскөйлікпен бұзбаған жағдайда шартты түрде мерзімінен бұрын босатылуға жатады сондай ақ қуандық Бешенбаевтың осы уақыт бойы ешқандай ереже бұзбағаны төрт рет мадақталғаны айтылады осылайша экс шенеунік 10 жылға сотталса да тура 19 ай өткенде бостандыққа шығады бұл не деген сұмдық сеніп тапсырылған бөтен мүлікті ұрлау кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу қызметтік бабын асыра пайдалану және заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау бойынша айыпты деп танылған серік ахметов 2015 жылдың 10 желтоқсанында 10 жылға бас бостандығынан айырылған осылайша ол қарабас кентінде жазасын өтеп жатқан алайда тура бір жылдан кейін 2016 жылдың наурыз айында Қарағанды облысының сотында апелляциялық шағым қаралғаннан кейін сот серік ахметовке жазасын өтеу мерзімін 8 жылға дейін қысқартады осы кезде мемлекетке келтірілген залал ретіндегі 2,5 миллиард теңгені серік ахметов толығымен өтейді ал екі жыл өткенде яғни 2017 жылдың 11 қаңтарында түрмедегі Ахметовтың атынан қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай рақымшылыққа байланысты өтелмеген жаза мерзімін қысқарту туралы өтініш сотқа түседі бұл өтініші де қанағаттандырылып шенеунік 2017 жылдың қыркүйек айында яғни 10 жылдың орнына 1 жыл 9 айдан кейін бостандыққа шығады рахат бұлар сотталмайды қарағанды облысының бұрынғы әкімі бауыржан Әбдішевте мерзімінен бұрын бостандыққа шыққан бұл экс басшы 2015 жылдың 11 желтоқсанында сотталған оған қылмыстық кодекстің үш бабы бойынша алған еді нақтырақ айтсақ заңды кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау қызметтік өкілеттілігін асыра пайдалану кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу алайда облыстық соттың апелляциялық алқасы келесі жылы яғни 14 наурызда жазаны жеңілдеткен оның мерзімі 3 жылға қысқарған еді артынша әбдішев түзету мекемесінде 1 жыл 7 ай 25 күн болды яғни бақандай 5 жыл отыру керек еді 5 жылдың орнына 1 жыл 7 ай отырған Ал биыл сәуірде Қостанайдың ек сәкімі Ахметбек Ахметжанов мерзімінен бұрын босандыққа шыққан. Басан бастайық. 2015 жылдың тамызында қостанайда парақор шенеуніктердің атышулы ісі басталған еді бастапқыда қала әкімінің екі бірдей орынбасары ұсталып артынша ахметбек ахметжановтың өзі қамауға алынған шенеуніктер мен бірқатар бизнесмен бірнеше рет әрі көлемде паралды деп айыпталған 2016 жылдың қаңтарында басталған бұл қылмыстық істі бүкіл қазақстан бақылап отырды десек артық айтқанымыз емес шығар сөйтсек екі әкім әр сатылған тендердің 10 пайызын алып отырған ал мемлекеттік сатып алулардағы ірі лоттарда ахметжановтың қолдауы болған компаниялар жеңіп отырған жалпы шығын 87 миллион теңге сұмдық миллиардтаған ақшалар қайда кетіп жатыр 2016 жылдың 11 сәуірінде Ахметбек Ахметжановты сот 13 жылға бас бостандығынан айырған сондай ақ мүлкі тәркіленіп өмір бойына мемлекеттік қызметке келуге тыйым салынған еді бір жыл өткенде сотталған экс әкімінің жазасы 13 жылдан 6 жылға өзгереді ал былтыр ахметжанов қатаң тәртіптегі колониядан қостанай маңындағы қоныс колониясына ауыстырылады сол жылы ақпанда ахметжанов өтелмеген жазасын айыппұлға ауыстыруды сұрап сотқа өтініш жазған оның өтінішін сот қанағаттандырмаған алайда бірінші инстанциядағы соттың қаулысының күші жойылып екі ай өтпестен сәуірде жемқор шенеунік босандыққа шыққан міне бұл не деген масқара шенеуніктер жемқорлықтан ұсталды сотталады бірақ артынша көп ұзамай босап шығады міне сонда жоғарғы соттардың өзінде әділдік жоқ қорғас ісінің белгілі фигуранттары ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы полковнигі талғат жақаев пен алматы облысы бойынша кеден комитеті департаментінің экс бастығы құрманбек артықбаев биыл қазан айының басында бостандыққа шыққан артықбаев пен жақаев семейдегі ов жүз елу алтыда мекемесінде жазасын өтеген тенгри ньюс нүкте кз тілшісінің сауал хатына берген жауабында шығыс қазақстан облысы сотының судья координатора назгүл рахметуллина бұл мәліметті растап берді оның айтуынша президенттің 30 қыркүйектегі жарлығы бойынша сотталғандардың өтелмеген жазасы айыппұлға ауыстырылған естеріңізде болса қос басшы 2014 жылдың сәуірінде алматы облысында сотталған сотта олардың ұйымдасқан қылмыстық топ құрғаны және кеден аумағында экономикалық контрабандамен айналысқаны дәлелденген атышулы істе жалпы 45 адам сотқа тартылған оларды 35 адвокат қорғаған сот тыңдауы бір жылға созылып судьялар үкім шығару алдында 1500 том іспен танысып 600 видеожазбаны қарап шыққан ал көгер ретінде 600 адам сотқа қатысқан жақаев 17 жылға ал артықбаев 14 жылға бас бостандығынан айырылған осылайша жақаев 17 жылдың орнына 5 жыл ал артықбаев 14 жылдың орнына 5 жыл ғана жазасын өтеген 2017 жылдың желтоқсанында сот Қазақстан инженерлік басқарма төрағасының екс орынбасары Қанат сұлтанбековты 1 миллиард теңгеден аса қаражат көлемінде пара алу ісінде айыпты деп танып, 10 жылға бас бостандығынан айырған. Сондай-ақ Сұлтанбековке өмір бойына мемлекеттік қызметке тұруға тыйым салынған судья баязит Тарбаев сұлтанбековті құрмет орденінен айыру туралы ұсыныш жасаған алайда екі ай өткенде яғни 2018 жылдың ақпанында жоғарғы соттың қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы сотталушының апелляциялық шағымын қарап оның 10 жыл жазасын 2 миллиард теңгеден аса айыппұлға ауыстыруға шешім қабылдаған сөйтіп 2018 жылдың ақпанында оның жазасы айыппұлға ауыстырылып үкім шыққаннан кейін бар болғаны екі айдан кейін ақ бостандыққа шығады сұмдық міне біздің жемқор шенеуніктер әділетсіз соттың жалған шешімінен кейін көп ұзамай ақталып шығады шынын айту керек биылғы жыл елімізге оңай тимеді қуаңшылық құрғақшылықты көрдік малымыз аштан қырылды сондай ақ алмағайып шақта бөлінген қаржыны бөліске салған жемқорлардың қылмыстық схемасы әшкере болды осылайша ауыл шаруашылығы министрлігінің абыройы айрандай төгіліп соңы кадрлық ауыс түйіске әкелді креслосынан айырылған шенеуніктер жалғыз бұл салада ғана емес биыл яғни 2022 жылдың қаңтарында бір вице министр 13 әкім мен оның орынбасарлары 4 судья және 28 басқарма басшысы коррупция дауына ілікті құрметті ағайын енді ары қарай әңгімелейтінім биылғы жылдың атышулы жемқорлары жайлы болмақ ал кеттік ендеше кім екен бұл жемқорлар көрейік сверху сверху бір жарым миллион теңге алған парақор тығылатын тесік таппай суға секірді араны ашылған текел әкімдігінің аппарат басшысы ағыны қатты өзенде жазым бола жаздады қайта жемқорлыққа қарсы агенттік қызметкерлері өлімнен құтқарды айыбы үшін 13 миллион теңге айыппұл арқалады сонымен шаруа бітті парақор шенділердің осылай оп оңай құтылып кетуіне судьялар да жағдай жасайды тек аузын жақсылап майлап берсең болғаны соңғы 5 жылда 17 ал биыл 4 судья жауапқа тартылды соның бірі анау мынау емес жоғарғы сотта төрелік айтатын фемида өкілі Мейрам Жанғұттынов. Алдымен күдікті деген судияның Мирам Жанғұттынов екенін растады. Ол шынымен де 2019 жылдың ақпаны мен 2020-ның желтоқсан айлары аралығында жоғары сот кеңесінің мүшесі болған. Алайда өкілеттік мерзімі тәмамдалғандықтан жыл соңында бұл кеңестен шығарылыпты. Ал пара берді деген күдік келінген түркістандық судья Тұрғынбаева елордаға ауысамын деп бірнеше рет лауазымдық конкурстарға қатысқан екен, тек оның кәсіби шеберлігін кеңес жоғары бағалай қой қоймаған көрінеді сегіз мың доллар аламын деп мантиясына дақ келтірді отыз жылдық аппақ абыройын бес жылдық қараңғы түрмеге ауыстырып жіберді ақордаға көрші тұрған ғимарат ішіндегі сұмдық жағдайға президент қасым жомарт тоқаевтың өзі таң қалды қоғамда наразылық туындап соттардың бәрі жемқор деген жағымсыз ақпарат тарайды осы орайда жоғарғы соттың нормативтік қаулылары мен сот тәжірибесіне жасалған шолуларды басшылыққа алу қажет әуежай 21 ақпан 2021 жыл әнеміне дегенше астана дубай рейсі әуеге көтерілуі тиіс ұшақта бейқам отырған жолаушыны антикор қызметкерлері түсіріп әкетті жолдан қалған мәдениет және спорт вице министрі сәкен мұсайбеков еді ол дәл сол уақытта кезекті еңбек демалысын алған Дубайға барып тынығып қайтуды ұйғарған шығар бәлкім беймәлім белгісіз жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен ұсталды әрекеті тікелей басшысы ақтоты райымқұлованы алаңдатпай қоймады этот вопрос уже мне задавался я подавала прошение руководству но бы не было принято қосшысы жемқор болса басшысы тек тұрмас дегендей басшысы отставкаға кетеді бірақ райымқұлованың арызы кері қайтарылды себебі жемқор деп ұсталған мұсайбеков алаяқ деп танылды ол соттың мұндай үкімі жоғарыдағының креслосын шайқай алмайды ендігі екі шенеунік жазасын 62 миллион теңге айыппұлмен өтейді ал атырау өңірінің әкімі биыл орынбасарға жарымая қойды бір жылда үш бірдей нөкері қазына қаржысын жеді деген күдікпен ұстала берді ұстала берді шынымен де жемқорлық ол дерт қой ол жемқорлық жойылмайынша ел еңсесін көтере алмайды yeah. Иә. сондықтан да ол бірден бір өз алдына сондай манағы бөлім болып өзінше басқарма болып мысалы өз алдына президентке тікелей бағанатындай мысалға сол мәселелерге желкесін же, манағы сол жемқорлықты қиып отырса ел еңсесін үзейтіндігіне мен кепіл бола аламын Кеселден аулақ болуға шақырған Хаменова 10 желтоқсанда жұмыстан кейін үйіне емес изоляторға барып түнейтінін білмеді шенеунікті жете танитын жалпақ жұртқа кабинетіне мөр басқан қағаз ғана бар мән жайды ұқтырды бірақ әзірге 4,5 миллион теңге пара алғаны дәлелденген жоқ басқа да әріптестері яғни 180 миллион теңге ауыз бастырық алды деген нұрлан таубаев пен 80 миллион теңге субсидияны заңсыз бөлуі мүмкін қайрат нұрлыбаев әлі кінәлі деп танылмады біз ұрлық жасайын деп тұрмыз ба режим не деп біреуді ұрайын деп тұрмыз ба біз бейбітшілік өз шаруамызды ауыл шаруашылығын шаруасын айтуға келдік несіне жасырасың телефон тастаңдар мынаны тастаңдар қазір біз айтқан сөзді министр айтқан сөзді сендер төңкере саласыңдар болды прессаға кірмейді біз кірмейміз биылғы жылдың хит әңгімесі сүлікше суырылған субсидия осының кесірінен ауыл шаруашылығы министрлігі жемқорлар бәйгесінде оза шапты 2021-де алдына шыққан ведомство жоқ. 5 жыл бойы бөлінген 2 триллион теңгені жоқ қылғанда осы саланың атқа мінерлері, бірақ субсидияны сауын сиырларға айналдырғандардың жегендері желкелерінен шықты. 9 өңірдің 30 шенеунігі бір мезетте антикордың қолына түсті. Это не вчерашний вопрос. Поэтому поручается вам, как я уже сказал, на высоком уровне провести дальнейшее расследование. Всех ответственных лиц нам нужно привлечь, наказать. В конце концов, места для всех в колонии хватит. Осылайша, Қарабасы үшін ұрлық схемасын пайдаланғандардың саны жыл аяғына таман 3000-ға жуықтар. 5 жыл бойы жалғасқан дау дөмпуі мен қосалқы мәселелер министр Сапархан Омаровты да орын тағынан тайдырды. Биылғы жылы қылмысы әшкере болғандардың ішінде жоғарыда айтқан бір вице министр 13 әкім мен оның орынбасарлары 4 судья және 28 басқарма басшысы бар десе де парақорлық ісі азаймаған сыңайлы керісінше жемқор шенеуніктердің араны ашылып ертең бәрібір кетеміз ғой деп айтатын сияқты парақорлық істі әдетке айналдырып мемлекетке шығын келдіріп, халықтың байлығын тонауда бұл жемқорлық агенттігіндегі жұмыс жүйесінің өзгеруіне байланысты болып отыр қылмыскерді ұстау тәсілі ауысса да кеселді жамбасқа жығар күн қашан туары белгісіз если действительно не будет наведен порядок государственного управления. Это будет бесполезно все это. Она будет продолжаться. Это будет бесконечно. назарбаевтың шірік жүйесі яғни халық сайламаған президенттен бастап ақордадағы президент аппаратының барлық қызметкерлері барлық министрлерден бастап ауыл әкімдері мен мектеп директорларға дейін және барлық құқық қорғау органдарының әкімшілік қызметкерлері толығымен отставкаға кету керек халық билікті өз қолына алу керек сонда ғана әділ сайлау өтеді және қазақстан үлкен өзгеріске ұшырап жаңа қазақстан орнайды құрметті ағайын қазақ кезет ютуб арнасына демеу көрсетіп қаржылай қол ұшын тигізіп жатқандарға алғыс айтамыз арнаға тіркеліп лайк белгісін аямай лайықты басып қоңыраушаны соғуды ұмытпайық видеоны барынша таратып мүмкіндігінше чаттармен бөлісіп жақсы пікір қалдырып қолдауларыңызды сұраймын назарларыңызға рахмет эфирде келесі кездескенше амандықта жолығайық